欢迎回到九州电子产品超详细。今天我们要来介绍的是无指示记录器 T R N dash 零零 J 产品使用的快速教学。以下我们会针对三点来进行介绍，分别是感测器的接线介绍，再来是产品的参数设定，最后是记录数据的输出。 您可以根据遇到的问题，选择不同的观看片段。首先，我们来介绍感测器的接线方式。此处建议搭配说明书观看。我们来看一下接线图，最上方的区域分别为电源、警报以及通讯输出的端子，中间则是 DIDO 端子，最下面则是一到六通道的类比输出端子。 最后则是 Micro USB 的连接口。各端子的接线细节，请参考说明书上的各项说明。我们说明一下类比端子的部分，上下排各有九个端子口，每三个端子代表一个通道，上下总共有六个通道。而各感测器的连线，请参考上图。举个例子，现在我们要在通道二连接零到十伏输出的压力感测器。 那我们连接的位置就如同图示，将负极连接到十五的位置，而正极连接到十六的位置。其他如 RTD 热电偶也是如此。接着我们实际来接线，我们用的是零到十伏输出的常见的压力感测器，以及四到二十 mA 输出的带显示的温湿度感测器作为我们的示范。接着我们实际来接线，我们先连接产品的电源端子。 接着加刚才的温湿度感测器，分别连接到通道一、二。记得 N A 输入的话，中间要连接电阻。最后连接压力传感器到通道三。完成后做一下负极的共接。 连接的方式如上图参考。通道一连接温度，通道二连接湿度，通道三连接压力。上面只是产品的电源。连接完成后就能接上电源测试喽。接着我们来介绍参数设定。这里可以看到前面连接的通道一二的温湿度以及通道三的压力显示。至于按钮操作的部分，上下分别为记录键、功能键、选单键等。我们先按下选单键。 再按上方按钮可进入参数设定，按下左上第一个按钮，此处可调整感测器的输入种类，如各种的热电偶、RTD 等等，触控式的选单非常方便。接着是感测器的范围设定，此处可设定感测范围的上下限，调整的方式十分便利。 还能调整侦测的单位、小数点位数等等。此处可调整记录的间隔。更多功能可参考产品说明书，例如群组显示功能、参数重置设定等等。 接着我们返回首页，另一个选项是系统设定，此处可以更改一些重要的设定，例如语言的设定，或是 T R N dash 零零 J 装置的时间设定。更详细的操作，欢迎参考手册。接着我们来介绍记录数据。 按下记录键就能开始记录数据，而在按一次之后，便会跳出提示的视窗，按下确认便会停止记录。接着我们来绘出记录档案，可以透过 USB 随身碟或 SD 卡进行数值记录。这里我们放入 SD 卡。 按下左上方的 Real，接着按下 File。这里可以看到装置已经自动将所记录的几笔资料储存至 SD 卡的空间内。接着我们将 SD 卡插入电脑看一下档案。我们读取 SD 卡，里面会有一个 Recorder 的资料夹，里面会有我们记录的资料。 档案名称排序是根据记录的时间。我们打开最新的记录，这里可以看到产品的历史记录，而最下面则是感测器记录的 CSV 档案，可以非常方便的来绘出使用。那以上就是 T R N H 0 J 的使用介绍，有任何问题欢迎联络我们。 也期待您点击下方链接，一起加入九六讨论区。我们下次影片再见喽！